isin sinaa qaqqabu jecha hordoftonni fi kabajamtoonni chaayinaa lakootii hundumti akkam jirtu sinin jedheen jira har'aaf qabadhee kanas sinii dhufe akkamittiin pileelistii banuu dandeenya waan jedhuun isin fide jechuudha pileelistiin maaliif barbaachise yoo jettan pileelistiin la tokkoof baay'ee barbaachisaadha sababni isaatis akkaataa viidiyoo keenya mata duree isaaniitti wal fakkaatan gurmeessinee pileelistii bannee namoonni yookaan hordoftoonni keenya jechuudha mm, akka salphaadhanii waa'ee yuutuubii yoo bantan ta'e waa'ee barsiisa waa'ee yuutuubii jettanii yoo pileelistii bantan jechuudha yookaan kireet jechuudha. namni bifa salphaadhaan achi keessa dhaqee osoo viidiyoo kaawwan dhuma viidiyoo kuma tokko yookaan dhibba shan dhibba lama dhibba tokko osoo feetanii achi keessa hunda san barbaade argachuurra pileelistii bira dhaqeetoo eh, achi keessaa waa'ee yuutuubii dafeetu argachuu danda'a jechuudha kanaaf gargaara kanaafuu akkamitti akka banannu jechuudha amma kallattii dhumaanaan eh, gara isa akkamitti akka bannu sin agarsiisa pileeyistii kallattii lamaan banama isas tokko tokkoon isin agarsiisa jechuudha san dura viidiyoo laayik gochuudhaan jalqaba akkasumas immoo haaraa warri taatanii sabskiraayib ta'u gochuudhaan hordoftoota chaayinaala kanaa ta'a jechuudha amma kallattii dhumaan gara sinabarraan hordofa. Waanti kallattii nama miidhaa namas hin jedhan jira amma isa duraatu asinitti agarsiisa. Akkuma beekamu eh, asitti dhugini keessa erga seennee booddee eh, akkanatti addanatti kunoo sarchi batanii irratti eh, chaanaal manantaizeshin kan jedhu yookaan immoo istiidiyoo yuutuub kan jedhu irratti yookaan istiidiyoo yuutuub jettanii sarchi batanii kan irratti barreessuu qabdu jechuudha. Ani jalqaba waan barreesseef kallattiidhumaan as seenaa jechuudha manantaizeshinii. kan jedhu mana manaan tasishiin kan jirrutti kilik godha jechuudha. Egaa akkuma argitanii naa dhufee jira jechuudha. Iddoon kun jechuun iddoo waan hundumaa itti sirreeffata waan hundumaa itti ilaaltan jechuudha fakkeenyaaf sa'atii 24 keessatti viyuu argattan sa'aatii 48 eh, keessatti immoo eh, doolaara sinii lakkaa'ame tokkon eh, tokko viidiyoon keessan maal ammam doolaara sinii lakkaa'e ammam sa'aatii ammam sabiskiraayib iddoo itti ilaallattanii jechuudha iddoon kuni kanaaf iddoo kana erga dhuftanii booddee adda addaa dhuftanii too dhumarra jechuudha kunoo bakka amma Eh, sarara diimaatti mare kana iddoo kana dhuftaniiti sarara sadeen kana hin argitu sarara sadeen kana tuttu jechuudha. Sarara sadeen kana erga tuttanii booddee akkana eh, gadi sittanii too daashboordii gadi sittanii daashboordiitu jira lakkoofaa irratti lammaffaa irratti koonteentiitu jira sadaffaa irratti pileelistii kan jettu argattu jechuudha. Kun addanatti pileelistii kan jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Pileelistii irratti kilik akkuma gootanii isiniif dhufa jechuudha. kunoo akkuma argitanii eh, sarratti gaafa gattuttanii jechuudha pileelistii erga tuttanii booddee eh, kan dura banamee jira kan dura hoo banaa kan jira haara banachuu soo barbaadan jechuu dura soo hin bananneen akkasitti banuu dandeessu jechuudha kun hoddanatti pileelistii kan jedhu jirti jechuudha iddoo kana yookaan eh, kallattii mirgaa kanaanii mata duraa irratti argattu jechuudha yookaan profaayilii keessan jalatti isa sana niw pileelistii kan jedhu irratti kilik gootu. egaa erga akkas gootanii booddee amma maaltu isinii dhufa akkuma argitanii iddoo kanatti jechuudha iddoo tana erga tuxxanii booddee iddoo tanatti kan isinii dhufu maalidha Kallattii humaanii addee taayitil kan jedhutu dhufa jechuudha mata dureetti barreessitu jechuudha iddoo kanatti mata duree barreessitu fakkeenyaaf pileelistii maqaa pileelistichaa iddoo kanatti barreessitu jechuudha. Pileelistii taayitil e, kan jedhu biratti aad taayitil kan jedhu kana jechuudha. Iddoo kanatti e, egaa achitti kilik booddee e, barumsa afaan oromootiin bakka jettanii waan barbaadan barreessuu dandeessu jechuudha. Iddoo kanatti namni sarchi godheen argata waan jettan barreessuu dandeessu jechuudha. Bakka kanatti ani fakkeenyaa fi fakkeenyuma siniin jedha eh, sinii goyannaa jechuudha. Eh, iddoo kanatti jallisee gaafa jedhamu wayii lafa kaa'ee ta'u fakkeenyumaa fi waan sinitti tole barreeffachuu dandeessu jechuudha. Eh, afaan Oromoo jedhee afaan Oromoo ta'u jedhee waa barreessu salphumatti jechuudha. Akka isin honnaa hin jenne fakkeessa namatti agarsiisuudhaaf hin jedhe waan ta'eef jechuudha. Afaan Oromoo Afaan Oromoo kun waan isa kana barreessee hin jire jechuudha. Isinimatti agarsiisuudhaaf adda naga dhuftan immoo akka naga dhuftan immoo kan jedhu jira. Viidiyoon kuni bakka hundatti mul'achuu qaba waan ta'eef namoota hundumatti mul'achuu qaba waan ta'eef paabliik kan jedhu irratti kiliik gootanii sanaan booda kun iddoo kana dhuftaniitoo iddoo kana dhuftanii asitti jechuudha kireet kan jedhu kiliik gootu jechuudha. isa achi naa godhaa Kun akkuma argitanii amma wanti ani duratti bane kuno barreeffama kanaan kun naa dhufee jira jechuudha. Amma iddoo kanatti diskiripshinii isaa barreessuu dandeechuu jalatti jechuudha waan sun ibsole barreessuu dandeechuu isa kanatti jalatti jechuudha. kun akkuma argitanii eh, akkanatti naa fidee jira erga kanatti fidee booddee koontent yookaan iddoo viidiyoon kun itti argamu viidiyoon keessan itti argamu jechuudha walumaa galasaa iddoo viidiyoon keessan itti argamu kun yookaan addanaa dhuftaniitu isin biratti eh, viidiyoo jechuu danda'a ana biratti kun kontentiidha eh, jechuudha iddoo kanarratti kilik gootu jechuudha asirratti kilik erga gootanii booddee egaa achirratti kilik godhanii qofa eh, booddee viidiyoo filattuu jechuudha fakkeenyaaf viidiyoo eh, tokkoanii eh, calliseetumaa filuu jechuudha viidiyoo afaan oromooti waan hin jedheef afaan oromootiin kan hojjetaman asirraa barbaadeetu galchuun danda'a jechuudha. Sinamitti agarsiisuudhaaf viidiyoo tokko irratti kilikaa godha namu. sibiila kanarratti booddee eh, kana kan kan iddoo kanatti iddoo kanatti klik gootu jechuudha ergaa akkas iddoo kanatti tartiiba isaa eegees dhufa jechuudha Eh, fakkeenyaa fi kan duratti banne suni eh, afaan oromoo jedhee tanaan bannee miti kuno akkasittiin dhufee jechuudha kuno isaarrattiin dhaqeetoo saanduqa kanaa raayit godha jechuudha kan achirrattan kilik godha jechuudha gaafa akkas godhu eh, seef godhinaan jetti jala sheetitti jechuudha kuno dakka kanatti jechuudha miila isaa jalatti seef godhe kan jedhu hin jira isiin kan irratti barbaaddasan kan kireet irratti gochuu barbaaddasan maal gootu seef jettanii too harka kilik gootanii seef jettanii baatu jechuudha gaa amma dabalamuu fi dabalamuu baachuusaa immoo hin deemne too ilaallaa jechuudha fakkeenyaa fi dhuma duratti isaan dhandhee too jechuudha iddoo jalqabaa sana dhandhee pileelistii keenya irratti kilik gaafa goonu kunoo addanatti maal agarsiisa viidiyoon asirratti galuusaa kunoo afaan oromootiin kan jedhu irratti kan duratti sunii galuusaa agarsiisaa jechuudha. Kanaaf akkas gootaniitu afaan eh, intini barbaadaniin jechuudha. Eh, Pileelistii barbaadan banachuu dandeessuu jechuudha. Ishi eh, iddoo lammaffaatitti sinaa dabarsu lammaffaan immoo kallattii hirmaanii yuutuuba bannaa jechuudha. Biroozarii yuutuuba keenya banna. Isa erga laabrarii kan jedhu jira addanatti. iddoo kanatti gara gara garaan turatti jechuudha kan jedhu jira isarratti kiliik goona egaa isarratti goone akkan irra gadi bunnee gaafa jennu kunoo iddoo kanattis maal argattu add playlist kan jedhu jira kanaafuu asitti maal gootu new kan jedhu kana jechuudha yookaan iddoo kanatti akkuma iddoo kana jirtu jechuudha kanarratti jechuudha add playlist kan jedhu kana tuttuu jechuudha Aaju pileelistii erga turtanii booddee neekistii kan jedhu kana turtuu jechuudha. Neekistii kan jedhu iddoo kana jirti. Neekistii kan kan jedhu turtuu jechuudha. Kanaan booda taayitilii barreessitu jechuudha mata duree barreessitu jechuudha. Ani duratti kan biraa ta'e asirratti fakkeenyaaf kan biraa haa barreessu. asirratti yuutuubii jedheetu abarreessu jechuudha. Sinumatti agarsiisuudhaaf isin wanta barbaaddan barreessuu dandeessu wanta viidiyoo keessa walitti dhufuun jechuudha. Sanaan booda erga akkas gootanii piraayiveetii jedha. Isin immoo paabliik irra kaa'uu qabdu jechuudha. Iddoo kanatti kunoo xiyya tana too paabliik kan jedhu tana tuttanii jechuudha. Asitti gaafa akkas kilik gootanii waan sadii isinii fidaa. waan sadan keessaa tokko irratti paablikii jira allistiidha mm, piraayiveetii jira eh, paablik jechuun namoota hundumaa biratti viidiyoon kun kan eh, pileelistii kun akka qaqqabu gochuudha allistiidiin hin ta'u jechuudha kanaafuu kan filattanii isa tokkoffaa irratti paablik kan jedhu irratti kilik gaafa gootanii kunuu akkuma argitanii eh, yuutuub kan jedhu irratti maaltu dhufe yuutuub kan jedhu irratti kireet Godi" kan jedhu filannoo naa dhufe yookaan eh, naa ibsee jira jechuudha. Isa irratti kiliik gootanii baatu jechuudha. Gaafa akkas gootanii kunoo amma irratti ilaaltu jechuudha. irratti akkas gootaniitu kunoo akkuma argitanii eh, viidiyoof keessaan qabu eh, kunoo asitti naa baneeraa jechuudha. Kunoo yuutuub kan jedhu noo viidiyoo jedha. Kanaaf naa baneeraa jechuudha. Eh, kanaaf isa kanatti immoo viidiyoo akkamitti akka dabaltan sinitti agarsiisu. She save to kan jedhu kan argattu jechuudha. Asirraa viidiyoo tokko callisee tumamee fakkeenyaa fi kanarratti osoo isin galchi ani sinumatti viidiyoo tokko irratti kilik gootanii fakkeenyaa fi maal jedha iddoo kanatti kunoo akkasitti kilik irratti goota kan isinii fida jechuudha. Kan duratti eh, ilaa eh, banattan suni akkana asirratti isin dhufa jechuudha fakkeenyaaf yuutuubii jennee bannee miti yuutuubii jennee kan banne sun kun iddoo kanarra jira jechuudha kanaaf isarratti kilik gootu jechuudha Isa irratti kilik gootanii addanarra addan kan jedhu argattu karaga bitaa keessanii tirnaan jechuudha karaga daantutti kun mallattu diimaadhaan iddoon tokke kana jechuudha iddoo sanatti eh, dan jettanii too baatu isiniif seef godha jechuudha. Viidiyoon irraas qabadhee isinii dhufee amma ammaatti kana fakkaata. Yoo isinii mijate, yoo isinitti tole, sheer gochuu fi laayik gochuu hin dagatiin jedha. Yeroo biraatti immoo viidiyoo biraatiin amma walitti eh, deebinutti nagaan naa turaa jechuudha. Eh, afaan maariffaatiin isin hojjeta. Eh, warroonni afaaran kan ammoo hin dandeenye afaan oromifaatis amaariffaatiin sin hojjetama jechuudha. Kanaaf afaan kamiin hojjechuu danda'ama jechuudha. Yuutuubiin kun yookaan chaayinaalli kun eh, mul'ata guddaaf abijuu guddaa kan qabudha. Kanaaf cinaa dhaabadha isinin jedha